第一支的就是比赛，然后第三个 TDR 这个什么都没有，就是一个团练。对对对，所以你可以选择你要参加的东西。那他也会有时间跟他的活动名称？好，好，谢谢。那都是写中打子喽？对，可是他也可以看，你也可以看到明天的比赛，后天的比赛，后都可以。对，就设定一个，对。然后再是分组。嗯，请问你们都有外企吧？ 大家都有关系。当你遇到跟你能力差很多的，人，其实那个呃会被海放，或者是你遇到很很弱的人，你会海放他。所以其实，在这个游戏里面，有会有能力的分组。那他的分组就是透过那个推力比，推力比就是你啊你的瓦数跟除以你的总斧的这个呃，不晓得在场有人有没有用功率锯的吗？都有用。但是他通常你的呃就是。 马你这个之后再，你们可以再去研究一下。然后它就会有一个推力比的级数分级，就是 A、B、C 三组，还有 B 就是你在二点五以下这样。没有你没有关系，训练台会有提供。对，智慧训智慧训练台它会有发射功率，然后你可以去测你的功率，然后了解你的能力在哪里，然后选择你的主别加入。好，下一个。主别是怎么加入？因为我从来没有。待会跟你讲。 然后，呃，我们要注意的是玩一本很简单的基本技巧，不要忘了你的水、你的毛巾，重点是电风扇，还有你不要断电了。 <laughs> 就是有时候会玩到一半没有，就是讯号不稳或者是怎么样。可是我觉得普遍的调查来讲，大家都是怕没有电风扇，因为真的很热。然后再来就是参加比赛的时候，其实，呃，因为大家都是肾上腺素。 所以一开赛的时候其实是强度最高的，可是我们一般比赛的时候是强度最低，是一开始，一开始大家很慢骑，只是在 d a v i d 的世界里面，大家一开始就强度很高，所以你必须要习惯一开始的很高的强度。然后再来就是你要了解 d a v i d 的风度效应，是因为 d a v i d 是一个呃美国公司，他们是有所有就是跟你一样喜欢骑自行车的人、城市人员穿。 所以他们会把这个真实的世界换成虚拟世界，所以他也会考量到你在真实世界里面的工作的东西。所以待会我们会进一步再解释这些东西。然后再就是，假设你，你就像我们现实世界一样，你会买好车，会买好轮子，然后希望可以提升你的表现。在这一世界里面一样，你可以啊，因为你骑久了，所以你的那个等级会变高，你就可以在里面选择你就是更好的道具。 那比如说平，我今天要参加平衡赛，我就可以选，我就可以换板轮，在那个后台身边后面身边都可以。然后再来就是他也会。 是不容易完成脱逃。假设你在你的，比如说你只是 C 级哈，你在你的 C 级集团里面，你不容易完成脱逃，是因为，因为它会计算那个跟车效应，它的跟车效应非常明显，所以不容易脱逃。除非你能力是更高的。那再来就是，它是稳，比较稳定的力量。就是在那个集团里面，你可能因为跟车跟在后面，你就会稍微滑了滑了一下，或者是因为你跟到某个人。 省了三十帕的力，所以你的力量就可以省的比较多。可是，在第一位事件里面，它的力量是比较持续的。好，然后我想分享一个图，对。我想要请问现场各位，A 跟 B 这两个是骑完的结果，然后它是功率曲线、跟心跳还有转速。来，请告诉我哪一个是真实的比赛？A 跟 B，看得出来吗？A 下面那个粉红色线是回转数，中间是功率，第一条线是数组这样。然后你们来猜，A 跟 B 哪一场，哪一个是真实的比赛？哎，是。然后 B 就是 C 位比赛，对不对？那差在哪里呢？就是那个转数，它会突然，你会因为急转数，然后滑一下或者是顿一下，这样。而自由泳比赛是比较持续的，这就是不同的地方。 相同的呢，就是其实现实生活跟游戏一样，都是需要战胜，就是一些战略来起更好的战略。好，待会我们再讲。再来，相同的就是大家一定很喜欢看到这个图，表示已经进步了，就是他告诉你的 FTB。我想所有的那个训练的骑骑士都是很希望自己 FTB 进步，然后他的成就感跟痛苦都是。 再是金瑞峰朱效英，就是呃，其实事实上你骑在集团里面是不用刹车，你只要稍微转两下，就是轻点，你就可以减缓，然后然后变慢或者变快。可是呢，当有时候你有在骑，比如说发现你怎么就是一人，就是你被赶你被骑出集团了，可是这时候你只要持续的那个强度，你就会被系统就会自动真的带你回到集团里面，这就是。可是呢，因为它。 当我们骑在外面的时候，其实你很明显有风的感觉。你知道骑在一个人的后面，你变轻松了。可是其实，在这个世界你是感觉不太到的。你你看到你自己在人家的后面，可是你当然没有感觉，这就是有限的回馈。所以你必须要解读这个上面给你的讯息，包括旁边的推力比，然后还有就是呃那个头像头像的头像的。我 大家有没有注意过那个机位的画面？然后你的头你是骑着的，你通常是在背后看你自己嘛？那你有没有发现，有时候你会坐起来，有时候你会喝水，然后有时候你会趴下去。那是什么情况下你的头像会坐起来呢？就是当你躲在一个人的后面，你成功躲在他后面的时候，你的头像就会坐起来。然后另外一个是你一个人骑，可是你骑得很慢，它就会坐起来。没有观去过， <laughs> 所以你可以。 看到这两个画面，哪一个人的速度是比较快的？对，就趴下去那个人是快的。然后他可能时速高于三十三，系统就会让他自己趴下去。下坡也下坡也会下去，所以你超过就会趴下去。对，然后你可能时速超过三十三，系统是自动这样预设。那如果你读气，然后气低于三十三，它就会让你坐起来。那这个时候你就可以观察，假设你现在是旁边还有别人，那你躲在他后面，虽然你的时速高于三十三。 可是你还是可能做起来的，因为你已经有得到他的那个跟车效应这样。然后我这边要跟大家观赏一些精彩的 TTR Mini Race，就是 TTR 是台湾最大的团练在 Z r u 线上。那我们来看一下，因为它是团练到最后五公里会进行一个小比赛。那我们来观赏一下这个，就是他就问你 Are you ready？然后准备。 始最后，其实是 t 雅的团练，某个晚上，然后全部都是台湾人，大家可以看一下，当然也有一些外国人来加入。然后因为他右边可以选任何的人，他滑鼠点过去，他可以看到任何点的人这样，所以他上面有个挖去挖去谁挖去谁这样。然后这是他们目前要进入最后五公里的比赛，对吗？Mini race，GO GO GO，意思就是开始比赛，虽然所有人。 可以想象一下，就是就是大家都在家里，然后正在努力的挥汗最后五公里，然后可以注意左上角它的瓦数。 目前。 做正石板路的时候，你的智慧训练台是会有点震动的。那这个时候，还有它会有点灰尘。那目前我们呃，通常就是说，有可能集团会在这个地方加速，因为我觉得人很奇怪，有点上坡就想加速，或者是所以石板路也是一样的，你可能会在这个地方觉得比较重的时候，你就要用力踩，就是才不会掉出集团。 那还有一就是进入这个之前，我们也会希望你是最好骑到集团前面，再进入石板路，以免就不自觉就脱队了。这是一个小技巧。对，因为这边一层会，可大家都抱大腿了。对对对对对，就是那种一层会都看不到对方这样子。然后再来是如何避免被跟车。刚刚我有讲到，就是机位的跟车效应是非常明显的。 在后面，他会帮你节省三十，就是当你骑在某个人后面，你就可以跟着了，或者是他跟着你。可是当比赛的时候，你不想要被跟车怎么办？系统有一个地方，是说，假设你现在用力超过一百多瓦，你可以轻易的就超越对方。大概就是，可是可是平常你不需要，可能平常可能就稍微用点力就出去，可是因为可能要用力一点，大概一百瓦。不过要跟他隔壁的差别到一百瓦才能够。 对，可以瞬间就脱离他。假设你在比赛的时候，那相对的，假设你要赶上前面的人，你可能就是要在更大的点力去去跟上去。然后还有就是呃，所以当你后面有人的时候，你就知道你要超出他之后，你要维持你的强度，这样他就会系统就会让你们分开。你用是两百瓦在骑，然后后面有一个跟着你，要变成你要三百瓦。 就是要用最节能的瓦数留在集团里，是什么意思呢？就是说，假设你现在在一个呃你的主别的集团，比如说 C 九集团里面，前面的人可能需要三百瓦，但你后面可能只需要两百八就跟住了。那事实上，在跟后面，也许你两百六就可以跟住了。那你为什么要两百八？是不是？所以呃，如何在集团里面节省你最好的瓦数，其实是可以试试看的。就是你可以试着说。 就以跟住，可是事实上你可能气场就可跟住，这样子。所以你该做错来就做错来，能做错来就做错来。那可是要还是在集团内，对不对？嗯，是。那只是你可能会掉到集团的后面。你可能会往后移动一些，事实上你还在集团面。只是我刚刚在前面有讲过，你在集团里面是移动自如的，你只要所以你可以休息一下，再出去再回来这样子，可以善用这些技巧。再就是结束之后，你要解读你的比赛结果。 然后这是我在某个比赛，TDR 的，好，结束之后你可以看到你的完成时间，然后与前方的差距，还有最后就是推力比跟瓦数还有心跳。好，其实我想大家都蛮注意这个的，有时候比完，尤其是你自己参与过这个比赛，你就会想说啊，我到底其实怎么样的时候，就要选择试着去减。 果就是除了听听那个 Z 位本身的那个排名之外，你也可以存到刷宝，然后还有就是 Z 位 Power，它是一个那个呃不算是官方，不算官方，它是第三方，单第三方单位，专门是主持呃另一个竞赛，就是只要是用上面有竞赛的话，就做出一个会存到里面去，所有的竞赛结果都会存在上面，但是现在条件就是用户不需要连接刷宝，它是它是读取刷宝里面资讯。 然是就是你同时也要参加活动，就是参加竞赛或者是，别竞赛的活动，他才会他才会排上去。就是这个网站可以看到所有的那个地位的比赛，然后你也可以看到别人的实力如何。那你要到刷榜上去连接。对对，到时候后面连对，就是你的地位的连接是刷榜的。哦。然后他是。再授权给这个地位跑就可以。那地位跑，它会自动，它会自动装比赛，是比赛里面。 我们等下有 Q A 再去问他。然后这边是因为泡了的画面，你可以看到，假设我参加一个呃，大家知道那这边是全世界的东西嘛？也许我参加一个比赛，然后是各国的人都有这个排名这样。然后他也会告诉你在这场。 没有跟上，不是，平板就点不出哦，那你可以用平板，然后再辅助辅助的东西。对，辅助，因为它那个小按键，其实用平板也可以，就是平板也能不多操作、操作界面。但如果它这个话，它的按钮是最直接的，就打车这样，所以说直接这样按。然后他可以聊天。你不一定会有啊，他有的时候他就会按。你说，哦，对，没有拿到就没有，他有时候是拿到，大部分拿到是拿到。 经验而已而已。嗯。我操！好。对啊。想小徐那个在游戏里面得到新的车架跟轮组啊，那个会影响到实际骑乘的表现。啊。你把它，重点就是你需要靠你骑乘的里程数，然后去获得那些道具。它最高是二十五级嘛。但越但越二十五级之后，它就是到底的时候是越越拿越好的车架。 但是他们之间是有微呃细微的差距，但是那个细微差距是嗯很小很小的，因为它也不能让你就说做太明显。人主有差。哦对，人主他是一定有差，有的是风风那个法国的，他有的是法国都有差。会有工程师吗？对啊，其实就是他们工一定会把那个写进去，就是有一点点差家的那种细微的差异，然后你然后你骑多少，然后表现怎么样，他会把那个。 差差异算进去，可是应该不会很大，就是微幅啊，就是只有大家在同一个水平线上的话，就可以拿差异出来。那大家不水平线都不同的话，那就是会有，就你也感受不到。它就是同一个水平线上的话，才有差异。但是现今那利 i 浦里面最强的车是窗坏，它是，因为我们才骑车在玩的时候看到，哎，这个人车子么轮胎发亮，它是光轮，它。 它解它解开来难是有点，算是一个非常高难度的一个任务啊。不是太多人有。光对。这光。对对。它难度是在你要爬升九千还是？就你在记录里面。对，你要爬升九千多累计要九千多。哦。才可以解开这个结。然后是现金最快。还有什么问题吗？请说。呃，你是怎么加入的？嗯。 你你要你是最近，如果是你是刚训练的话，它有很多入门的入门的那种呃 F T D Q 的，它是跟围棋十十二周，或是你要短时间八周训练的课程，然后或是你需要它有些是一个一个小时半的课程，或是一个小时的课程。OK，如果是你要参加比赛，就是在这短时间做要做打底的话，它有一些像是。 呃，我是比较推荐你要 G C N 他们自己，他们 G C N 他们现在主持人他们，等下我会开名，对，G C N 主 G C N 主持人他们自己写的一些课表，那难度我们呃，等下给你看一下，需要点那个 right tab，然后你们可以记住一看哦，那个课表，就是，它这有一个其实那个压力指数，那五十九代表说强度没有很高。 那是一个用 T S S 概念，哦，闻到了，太棒了。s t r e t point，s t r e point？他如果像是呃，可以帮我看下这个屈式念这个是是的，三到四个月时间。下一下下边，下边，下边，下边，下边，下边，下边，下边，下边，下边，下边，下边，下边，下边，下边，下边，下边，下边，下 听我也记得很久，可是我从来没有用过这个。我听过，就是每个人都说他久没用过。哦。G C N 下面下面下面那个那个。那随便挑一个。你随便挑然后每个强度都很高。哦。你看它的压力指数都到九十。它它一百零几的，那我九十就是低十几的意思。 对你只要骑完一次你就觉得，越高表示强度越高，它就会越越熟，越短时间越短，强度越高时间越短。他可能做不停做间歇啊，可能间歇三十套，那个组合就这样，又为做过一次，真的真的很夸张。这就是因为我们的课表的功能。那有没建议初学的有哪一个？呃，初学的话就是，他他其实你看到它一开始 FTP test 第一个第一项选项是 FTP。 从那开始，他你可以从那，他现在是，可能是四四个月的，四个月，四周。对，要不然就是选呃六十，六十至九十，一些呃开始，就是他是算是很简单的，慢慢的累积累积。他的四周就是每天都要踩啊，他他建议他是希望你这样子，没有，他一步一步的去练，嗯，慢慢教。干嘛？就是他就反正你可以照他课表每个班逐步完成它。 还有什么问题吗？那这个什么比赛是长什么样子？比赛？哎，要参加活动，要从哪边进去？嗯，要回大厅。我我先用我用什么？这里，这是大厅。对，然后你看，你看这右边呢？你看到那个呃 a p 本是即将你的 keys 就是在这上面，我可以点 k i s s 对，你可以点。然后还有可以分组，A、B、C、D、对。 然后这有二十八个人参加，那你们注意看这个下面这个，形式内衣。嗯，对，这个形式，然后有会有一些，就是有的那种类似那种高等高线那种，就是数数数值。它有一家咕鲁班咕，鲁呃布鲁瑞，然后它是对，叫那布鲁瑞。团体课程哦。团体课程就是其实才课表是无聊的，才课表是一聊。 只是他现在有一个活动叫做团体课程，是也是固定的时间内，我们全部在一起参与课表，只是每个人都是十。也是从预对，你看到他刚刚有个第三。第三个就是我们那个创华人。等一 group 就是当什么 D D R 那种，就是就是 group，还有 group 对 group 对团体就是 g r 就是团体课程，他意思就是我们全部。 对，事实上是全部期待。然后我们也特别会收到那个信，会有那种什么学员啊，每个学员，那个什么，订会服学员。哦，那是就是。或一些他 live，很多，呃，车厂他会要挑选手，他会透过那个选拔，他就是一个选拔。然后他就比如说大家加入这个课程，就是完成他的所有活动，等三个月，他会选出可以。 被当成选手，他觉得下一个那个那个我们收到那个信那个信件呢，发生什么事？那个我会直接把它删掉，对，因为那个成都应该应该是够了，你怎么一直发这个给我这样还有问题吗？有关于那个？还有什么出街的最最开始什么下载？ 还有个叫它会计算的那虚拟功率，它叫 Z Power，它就是透过你的速度，然后你的踏频，还有你的心跳，然后做出虚拟转换的出来的一个功率。但是它是，还有要它有，是因为它有要求，就是希望你们把你们最真实的体重填上去，因为它这是虚拟 Power，它必须要，它就有它的计算一个公式在里面。那如果你们没有的话，你们可以先采用那个方式来。 但它真实性绝这但会有点误差，但是准确度是 OK 的，因为它是它它把它收集了，就是各大手品牌的训练台的型号，然后它相关的数值，它都做进去。困难度在设定里面，这有困难度，头顶，那那是要做什么？一头是我们专业训练台才有的，它是比如说，你觉得今天这主力回馈不够，你可以把它开到最大，然后会影响到。 影响到你踩七层的感觉，比如说我在踩更比如我在我在踩踩上坡，我觉得它回馈给我阻力足够，你可以把它开到全开。那如果我们在比赛的时候，我们建议不会把这个强度开到那么高，因为你在因为你在大家在集团内乱，换一个上坡它突然阻力太重，回馈给觉小了，突然变倒了变倒了。 那可以真实化，对吧？对，对。对，你可能你要在讲，就是 double，就是，是那种智慧型训练才才才有的那然后还有那个什么，还有它什么模式，有两种模式。那设定里面就有一个叫做什么，呃，好像有一种是固定的、固定的，好因为我们。 呃，不是智能智慧型训练台的时候，卡波是没有呃 H D 的。对对对，它这时候好像你可以卡开成次么模式，它就你的智慧型的就变成像这样子可以没有没有，是你在，我想你的意思应该是 E R G 吗？E R G 是只有在我们应该嗯，在做那种播那种课程要播报的时候，我们会开启 E R G，E R G 就是会让我们它是。 透过这那个智慧型训练盘，它回馈阻力给你。比如说，我现在课程要到三百三十瓦，它是直接回馈三百三十瓦阻力给你。到时候你就不用再做变速的动作，因为我们可能差不多，可要变轻啊什么，不用，他就是直接给你的是三百三。所以你，所以你玩用这种智慧来，训练台，你链条也不会损坏，它是永远在那个档位而已。对，而且它会因为你的。 踩的回转数，对，你回转数，电梯它会回转。就，是就变成有时候我会抓不到，要到底是要踩用快，还是要踩用力？就是我我自己建议是，尽量你的转速一定要拉到一个程度。如果你低于六七十的话，它阻力变很重，阻力很重，它越来越重，越来越重，你会越越踩越越踩越慢，越踩越慢。如果你一直维持在九十以上的话，它你它是阻力会慢，它你之前在欺骗那个？气打，对。 他就是他维持那个同一个阻力在下，反正这样才快。对，你越变越慢的话，他这个他那个判断说，嗯，你是要用大大脚去踩，他就越来越重，越来越重。所以我们建议就是维持在一个转速，因为强迫自己。他如果我今天想说我，我我不喜欢这样，我就把压机关掉。对，如果你不喜欢那个，就变成正常，对，正常就变成他是抓地形，就是地形的坡度。 那种感受去那个回馈。然后还有那个什么，为什么那个人的前面会有的人会有前面会有膝盖，有的会有那个？你是说他有个盘子有一个那个什么，有一个老师，正方形教的时候，他现在正在做课程。他在骑课表。在骑课表。就是路上有很多人在骑车，但事实上每个人都做的事不一样，有的是做今天我课表的话，我也会有。 对，没有，因你也。 哦，刚刚我刚刚有推荐三个活动，一个是 k i s s 最高的等级的比赛，然后一个是 WBR 就是最多最多活动比赛，另外一个是台湾最大的团练，叫做什么？一样，对，送给你，这水我很赞哦，这水我水都不会沉，水不会沉，我放过一个礼拜，厉害的。 啊，我们开放是采访 Q&A，任何见面的问题都可以。对啊，如果你有什么最初界问题都没有问，题，你可以问我们。啊，如果还没有加入的话，现在是七天免费，下次免费。

好，到四月二十几号前，然后你只要累计里程超过五百公里，嗯，线上就是线上的里程跟实际的里程超过五百公里就可以的参加抽奖，参加抽，参。 一下。 那我先给你看这个，就是所谓跟车效应，它会它这些显示效应怎么样？Close the gap，就是你距离它，哎，你你趁你公止，你会产生那个效果。可以一在上面，不要一直海浪别。太快了。大家可以看到按超远车。好，他现在跟前面那个人。两个人，那个人就是在骑。哇，哇的克星。好，假设他跟前面那个是英国人，他还让他啊，不相信。 他前面来个日本人，好，他现在往前骑去找他，跟他说，还是可以丢讯息的，其实这份是可以丢讯息的，按 N，按 N，哦，好，他现在跟上这个日本人有 OK，他骑太慢了，所以他要超过他，现在日本人来了，对对，那你跟着他，对，有没有？跟着他，怎么跟呢？就是看他的那个，有有一些资讯快递品。 OK OK，就是你在进行公主效应了。他骑一百左右，一百瓦左右，一点多。哇，他跟在那个。路人来了，在后面有看到了。他骑呢？所以你可以再往前看那些人。那事实上，这个是短期的状况。假设你是短骑，你是一群人的，这样。现在加入什么活动啊？嗯，我们可以看左半边，它是即时性的资讯；，它中间的是累计的资讯。 就你现在时速，的那个白色的速，白色的大左上角是呃时速、距离、高度跟时间。然后你现在花就是七乘时间。然后右上角是小地图，显示你现在的位置。还有其他的，三十天那个那刚有一个插入口，他问你要走周还是转，那因为现在是读题，你是可以选择哪路。可假设你是，可是假设你是个短，你就不用选。 Z moves 的那个弯的差别就是在这个地方，因为 Z v e 可以转弯，弯道不能转弯。啊，对，它的有一个，只有一个一条路可以在，对，就是一个第那个新选的运动，是一样的。然后左左边出现的那个 Z K O M，意思是说这边有一段，就像我们四双版有很多段，然后这边也有一段 K O M。对对对。那你可以看到今天所有骑过这里的路的人是骑几分？ 然后他假设跑完这段，他的名字也会在旁边台名。好，你们看嘛，他历史上会有个红线，红线过就是开始计时。哦，看到了。就这边开始计时，好不好？他告诉你说，今天最快的是这个一一分四十七，所以你可以在这段挑挑战你的这个时间。反正小地图的右上方有现在坡度回馈啊，它在八八，现在回馈八八的坡度。所以它现在变重了，它变轻的，才不会。因为是就是特训训练台，因为它变陡了，它就变重。 对，模拟在外面的。你要是跑快的话，就有点这就那那大家可以看到，就是他现在呃二十八秒二九，然后离第一名是一分四七。那还有一个就是他差多远，剩七百五十三公尺，加油！对。这是我，应该是没办法。七哈，三你看，ETA 就是你目标完成时间啊。预计大概是三分钟。七百多公尺。 事实上，当你是在这里挣扎的这个的时候，其实是会度日如年、度秒如年这样。好吧，先这样吧。 <laughs> 我不想完成。我不想完成。你应该按，你可以按回头吧，下播啊。那我们请下一位吧，完成。如果你有兴趣，可以。你可以，你可以有那个下播，就就不用那么辛苦了，就滑下去掉了。这些都是赌气啊，都是赌气。但如果你参加，是不要去的。所以他是用手机玩还是用电脑？可以用电脑，可用手机玩。 呃，手机用 iPad，手机用 iPad 或是我们苹果手机，可是安卓也可以下。就是你要是电脑下。没安卓只能下载这个，就是遥感。哦，遥感。是遥感的那个那个，未来是会研究快开发完成的。其他位他只提供给高阶的安卓手安卓手机。好，所以就是哎，重新复习一遍。要玩定位，的电脑训练台、加成。 然后如果没有电风扇，或者是他就对下班了。最最简单的是 Apple TV，可以分享一下，我现在在玩好，来老板分享一下 Apple TV 怎么玩假，玩很兴对，用这个去那个 Apple Home，六千六千多块钱就搞定。对，那 Apple Apple TV 的概念就是它就像是一台平板电脑，只是它没有屏幕而已，它的屏幕就是你家的电视。你看我们这个电视旁边就接一个 Apple TV。 对，它现在可以打到四 K，然后他就是用 HDMI 接上去，然后给他一条 USB 充电的，对，这样子他就可以玩了。然后遥控可以直接，然后画画面跑出来这样，也没有很差。那他这个是就是最便宜的解决方法，六千多块，六千多块，对。然后他他是只能收蓝牙讯号，所以如果你没有蓝牙心跳带跟蓝牙回转数，这个资讯就不见。就是当时为了玩这个，我不去买了那个 iPad，然后我又去买了一个。 对，那个是最划算的，对，而且它比较没有匹配，我一装去就可以了。对，下单。那它那个呃，哎，我就觉得它的，哦，它是像是黑螺丝，对，a p p l e 黑螺丝，对对，没错，一样。好，还有什么问题吗？有兴趣可以彩价，把拍给我来一下。那现在是蛮懂。那我们讲就到了到此为止，这样，然后之后有什么问题都可以到粉丝专业留言。好。